Hej, cześć, witajcie, z tej strony Wespa. E, generalnie nie miałem ochoty dzisiaj nagrywać Lola. Wszedłem z ciekawości, bo powiem wam, że ten nowy patch mi się nie podoba i zobaczyłem coś, co zwróciło moją uwagę. Powiem wam, że jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie e, i no, normalnie nie planowałem w ogóle Lola nagrywać, jak już powiedziałem, a kurde, pomyślałem, że to może być naprawdę kupa zabawy i może być naprawdę bardzo ciekawe połączenie. Znaczy, to idę na topa. <laughs> ja pierdzielę, jak to wygląda. Jezu. Ale kafa normalnie. ja pierdzielę, ale opcja. No właśnie, szaka, to też będzie w ogóle jakaś masakra, ale jak puścimy nasze zmaszowane, zmaszowane ulty, to... Ej, krzaki się teraz ruszają, jak się w nie wchodzi, ale fajnie. Ale generalnie dodali jakieś siódme itemy. Błagam was, nie wiem o co z tym chodzi. Czekajcie, to był gdzieś dash, tak? Additional attack speed. Damage. Dash. O ja wierdzielę. Jezus, ale szakolce są obscy. Ała. Ale to będzie ból dupy, naprawdę. Oj, oj, oj, oj. No właśnie, <laughs> chyba żeśmy troszeczkę... Zwłaszcza, że ja w ogóle nie ogarniam jak się grafion. Wiem, że muszę Tiamata złożyć. Coś na pewno pod atak Speeda. Co to w ogóle mi daje? Zword? Fucking hell. Na tam ta fiorka załapała fraga. O! To ciekawe. Kuźwa! Denerwuje mnie to. on zrobił? On naprawdę flashnął tak bez sensu? Jej. Są święcie przekonani, że są tu bezpiecznie, ale pewnie tam mają 500 zabawek. O, dobra. Baw się sama. Naprawdę? Ja pierdolę. Przepraszam. Ale teraz się zeźliłem, tak naprawdę. No, no, zabiję. Wiem. Ja pierdzielę! No jak?! LOL, co on tu robi? Jakie dipsy? Get the fuck! Skull masz some level! The fuck! Shut down, kuźwa. Killing spree. Bitch! O, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Kuźwa! Aż to gówno. No kto by się spodziewał? No naprawdę! Co za kuźwa mać! Jakie gówno! Ja pierdzielę, no nie, ile ich tu jest? Ja pierdzielę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć? No tak, bo jak se każdy jeszcze klona wrzuci, ja pitole, ale to jest opskie gówno. Weź tu rozpoznaj, który jest prawdziwy, no na pewno ten jest prawdziwy, ale... Ja pitole, ej ty nie, nie, nie, nie, nie, ja się tak to nie bawię, nie? Koniec. <laughs> fuck. Oh fuck my life. Uh huh. They are coming. Oh, fucking. Not to już kapa. ale te szaki jak się też zaczną, kurde, troić, sroić, pierdzidziolić, to już potem też nie ma na nich moc. 4,10, proszę państwa, czy to nie jest coś zarąbistego? 4,10, 4,84 i 44 FPS-y były, dokładnie. Power of the Four. W ogóle cię nie widać, Szako, nie? Aaaa! Ale się wpieprzyłem! <laughs> Brawo! Brawo dla debila numer jeden. Widzieliście jakich kuźwa porobiłem? Tak to się robi. Nie mówcie, że far, bo to był czysty skill. Calculated. Ach, no to zróbmy tego barona, ale jakoś tego nie czuję, tak szczerze. Mhm, tak, to, to, to jest to, czego ja się spodziewałem, że właśnie... Zabiliśmy barona, okej. Okay. 2%. Hmm. No teraz tego jeszcze nie skończymy prawdopodobnie, bo szaki tak łatwo tego nie oddadzą. O, jednak. GG. <laughs> GG <laughs> moi drodzy, naprawdę nie sądziłem, że to wygramy. GG <laughs> Nobs. No cóż, no powiem wam tak, ciekawy, ciekawy tryb rozgrywki. Myślę, że, że da się lubić. No i to tyle z mojej strony. Na razie.